近期因疫情影响，人们待在室内的时间变长，室内的空气品质状态变得尤为重要。如挥发性、半挥发性的有机物质、二氧化碳、甲醛等，甚至如环境中的温湿度，都会对于长期待在室内的我们有着显著性的影响。 在接下来的影片中，我们会介绍九的空气品质监测产品，包含各种不同的类型，一步步带大家来了解有效的空气品质监测。首先，我们要来先介绍的是桌上型的应用产品型号一二二五零，是一款三合一的空品侦测器，即可量测温度、湿度与二氧化碳浓度。 产品搭载大荧幕，并采用 LED 显示，可直观监控室内环境状态，并提供声音与画面显示警报，在室内 CO2 超标时及时示警，提供更安全、效率的环境监控。可充式锂电池供电，应用便利简单。接着是看板型，第一个是 IAQ-Dash M 二三四合一空气品质监测看板，特具有独创的人体舒适度指标。 使用简易的表情图示，轻松判断当前环境舒适度状态。产品无需复杂布线，只需将 sensor 显示器分别上电即可使用，并也可透过免费 A P P 进行相关装置的参数设定，可记录高达六千笔数据，并提供 R S 四八五与 relay 接点可搭配后端应用。 接着是荧幕型的 IAQ dash G 多合一室内空气品质侦测器，即可量测室内中常见的温湿度、CO2、PM 二点五，提供更为完善的环境数据。当数值超标时，会显示警示图示。产品搭载六十四位元四核心的处理器，响应速度快且稳定性佳。自适应的画面可灵活地扩展到各式的荧幕系统上。另外，我们也提供无荧幕的款型，可针对应用进行选择。 产品型号 ODM System 是一款进行环境悬浮微粒子量测的户外型粉尘监测站，以采用镭射散射技术，不易受天气影响量测，解析度高，能分辨粒径达零点三 μm 的微小悬浮颗粒。 且具有自动除尘、除湿、加温等校准功能，提供 RS485 通讯界面，可搭配后端监控软体进行应用。可选择带有噪音监测的款型，用于工地、施工现场等恶劣环境进行相关公安监控。以上就是我们对于酒德空气品质侦测产品所做的简单介绍。如果有更多的产品问题，欢迎留言给我们。喜欢相关的内容，也欢迎持续追踪我们酒德电子。我们下次影片再见喽。